Hey what's going on guys? За ингээд Bayar Brothers-ийн fitness дугаар давтаа морилцгоо. Энэ удаагийнхаа дугаараар та бүхэнтэй hit workout. Ингээд энэ удаагийн hit workout маань нийтдээ 9 дасгал байгаа. Тэгээд мэдээж 30 секунд амраад 30 секунд орох байгаа. За ингээд энэ дасгал маань ерөнхийдөө бол хөлний дасгал байгаа. Тэгээд нэгсэндээ cardio, тэгээд хөлний дасгал. За ингээд дасгал руугаа орцгоё. Эхний хоёр дасгал болохоор би халаалт байгаа. Хөнгөн. Тэгээд цаашаа хөлшний дасгал байгаа шүү. За ингээд хамтдаа бөөнөрөө хийцгээе. За дараагийн дасгал болохоор 30 секунд сквад буюу сууж босох. Аль бол хөсгөл дээр сууж өгөх хэрэгтэй байгаа. Хамаг биенийхээ жингээг жингээ хөсгөл дээр аваад тэг тусмаа та зөв сууж гинэ гэсэн үг. Тэгэхгүй бол үлми дээр суух юм бол хүн натуралаар ингээд урагшаага бүхийгээд байдаг болохоор хөсгөл дээрээ сайн бүгдний хачаалыг авч өгөх хэрэгтэй. За 30 секунд амарцгаая. За дараагийн орох тасал маань болохоор одоо байрнаас холын хариалт гэж байгаа. Тэгээ 30 секунд бөөнөрө хийцгээ. Тэгээд та аль болох хол хариах, байрнаас хол хариах аа нэг бол нэг хол хариахгүй гэсэн ингээд олон давтамжтайгаар ингээд хоп хийж болно. Ингээ жоох үсрээд. За хэрвээ та ингээд шахагтмал газар байгаад үсрээд хажуу тийш харлаа. За өөш өөш манайха За. За, дараагийн дасгал өнөрөө хөлөө ойрхон зайтай авч жагаад хөлөө ойрхон зайтай авч жагаад скват хийх байгаа. За. Амрахтаа сайн амьсгаагаа зүг гаргаад хамраараа аваад хамаараа гарах. За хөлөө аль болох хойрхон нийлүүлж хагаад жоохон хоёр дэш нь алцааж байгаа. За. Сууж босохтой амсаагаа зөв гаргаж өгөх хэрэгтэй. Тэгвэл хүний бие ядрааг бахад бахарддаг. Тэгээд дасгалаа гүйцэтгэж чадахгүй. За 30 секунд амарцгаая. За дараагийн дасгал болохоор тэр нэг хөл дээр deadlift хийх байгаа. Тэгээд солбоо тэнгэс үг. Аа За бөөнөр өгцөө. За хөлөө урагшаа аваад явлаа. Татлаа. Нөгөө хөлөө буулглаа. Буулаа. Татлаа. Нөгөө хөлөө Энд дасгал маань болохоор тэнцвэрийн бас дасгал байгаа. Та тэнцвэр олохын тулд нөгөө бүх булчингаа ажилладаг учраас За. За хөлөвж хэлж шүү. За дараагийн дасгал. Дараагийн дасгал маань болохоор аа шилбэний дасгал байгаа. Хөлмийн дээр нэг э, хөлний хачаалыг аваад нэг нэг хөл дээр 30 секунд шүү. 2 тэмцээрээ олох хэрэгтэй. 3 явлаа. By our brothers. За Нөгөө хөл дээр Гэ нэг хөл дээр үлми дээр зогсохлоор бүх видний ч ачаал нэг хөл дээр ч очиж байгаа учраас илүү үр дүнтэй орно. Тэгээ тэнцвэрээ бас олоод өгөх хэрэгтэй. Тэгээ дээш ингээ өдмөг өрхтө жоохон бариад буулгаад бариад буулгаад бариад буулгаад За 30 секунд амарцгаая. За дараагийн асуудал болохоор side hops буюу хоёр тишээгээ өсрөх байгаа. Энэ нь болохоор гуйны дотор талд ордог дасгал байгаа. Дотор талын болчоо. За. Бүүнээр баруун хөлнөөс эхлээд хажуу тишээгээ сууж өгнө эхлээд За явлаа. Хажуу тишээ буухта сайн суугаад хөрхтэй яг өсгөл дээр өлмий дээр буугаад өсгөл дээр сууна. За яваа шүү манайхаа. За ингээд 30 секунд амръя. За дараагийн дасгал маань болохоор switching lunges буюу урагшаага суулт байгаа. Энэ дасгал маань болохоор ямар ч насны хүмүүс хийж болох дасгал байгаа шүү. За явцгаая. Явш явш. Уртлын хөл өссөн дээр Энэ болохоор гойны дөрөв талаа дасгалд болж байгаа. Э, Аа усалч байгаа шүү. За ингээд сүүлийн дасгал манайхаа. Сүүлийн дасгал болохоор солболттой суулт За энийг болохоор англиар болохоор curtsy lunges гэж ярьдаг. За. За бэлэн байдалд. За утгай. Аль болох өгснөөхөө булчин сунгаад өгөх хэрэгтэй. Арашаараа түлээ тавих та. Угаасаа та мэдрэн бүхний чи яг тэр хавар сунгадж өгч байгааг энэ дасгал болохоор өгзөгний дасгал байгаа. За ингээд саяны дасгал та бүхэн таалагдсан байхаа гэж найдаж байна. Би та бүхэндээ хамгийн анхныхаа тойргийг хийж үзүүллээ. Ингээ хүсвэл та 2 юм уу 3 тойргоор орж болно. 4 тойргоор орох юм бол бүр сайн шүү. Ер нь бол энэ дасгал нийлээд нэг цаг болно. Хэрвээ та бүтнээр нэг юм бол за ингээд дараагийн дугаараар уулзцгаая. Peace out. Who the hell is my, my, my brothers?